Olá, bem-vindo ao Valor Invest Channel, seu canal de educação financeira. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a queda da FTX e as repercussões no mercado e o que está acontecendo. Eu vou ler as notícias e vou dar minha opinião, logo após a vinheta. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave uh, To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief they see with the negativity But I just slide right by that energy uh, Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, said no, man, I still go Go, go plano vídeo, o mercado está apavoradíssimo. O mercado está em movimento. E nossa equipe andou pesquisando umas notícias. E a primeira notícia que vai aparecer na tela é assim, Exchange é, cripto falida. O número de credores de FTX pode chegar a um milhão após o documento. Exchange havia dito na sexta-feira, quando entrou pedido de falência, que o número era de 100 mil credores. Aham sei. Parece que o buraco é muito mais embaixo. Não sei. E o que, que, que aconteceu com a FTX? A FTX estava indo de bem pouco, sendo que a FTX não, não produz nada, não presta nenhum serviço, no sentido de que ela não tem o lucro devido à atividade fim dela, porque ela não cobra corretagem, não cobra. Então, assim, é um mercado novo. Então o que está acontecendo? Esse giro financeiro da FTX não está relacionado muito à atividade dela. Até porque a criptomoeda em si, que ela vende para as pessoas que adquirem o serviço da corretora, essas pessoas, a, a, a corretora de cripto tem é a custódia, mas o que acontece? Esse dinheiro fica lá ela é imobilizada. Mas só que a FTX tem outras empresas que tem debaixo do guarda-chuva dela, tem outras empresas que fazem outras atividades. E com certeza a FTX financiava essas atividades, com certeza. Então, a FTX tinha várias pessoas que financiavam a empresa também, vários investidores. E pode botar só a matéria aí da Gisele Bündchen. Diz assim, Gisele Bündchen pode ficar sem dinheiro após quebra de FTX. Não só a Gisele Bündchen pode ficar sem dinheiro, mas também Lewis Hamilton, Jack O'Neal e Katy Perry e outros aí que famosos que investiram na FTX. É uma marca muito poderosa dos Estados Unidos e uma é corretora de cripto. Então, é, quando houve essa quebra, essa falência, isso arrastou todo mundo, vai arrastar quantos? os quem investir e, e com quem, quem é, era custodiado por elas. E uma vez que esse mercado não tem regulação, que nós vamos falar já já, isso se torna um problema. Então, muita gente aí pode ficar sem dinheiro. E o que, que levou à falência de, da, da corretora FTX? não foi um ataque hacker, não foi um gasto exagerado de despesas, mas o que provavelmente pode ter causado esta falência foram os rolos, com certeza sardinhagem é, todos os níveis. Então, quem investiu nessa corretora muito dinheiro vai perder. Quem vendeu um apartamento para comprar criptomoeda, quem vendeu um apartamento para comprar uma parte da empresa, seja o que for, e isso comprometeu o patrimônio, já perdeu o patrimônio aqui. Quem sardinhou junto com o dono vai falir junto com ele. Então a sardinhagem também está na criptomoeda. A sardinhagem não é exclusiva só do mercado de ações e fundos imobiliários, rates, etc. Não. É também é, de criptomoedas também comete muitas sardinhagem. Inclusive temos um vídeo aqui sobre um golpe de criptomoedas, eu não vou dizer qual é, vou deixar aqui no, no, sobre pirâmide, eu vou deixar aqui no card, card não, no, no, posso deixar no card também, mas eu vou deixar aqui no, no tela final para vocês verem essa questão da, da pirâmide de criptomoedas inclusive houve até alteração da Polícia Federal. Mas voltando ao vídeo aqui da FTX, a FTX quebrou, derreteu, tanto o CEO quanto todos os investidores provavelmente não vão ter seu dinheiro de volta, vão ter perdas é, muito grandes, dependendo de quanto eles aportaram e acreditaram nessa empresa, que enfim não gerava nada, mas enfim mas pegava o dinheiro da caixa da empresa e fazia rolo, com certeza, porque a FTX ela financiava Fórmula 1 e inclusive financiava também a, a, a, a Partido Democrata. Então o Partido Democrata recebeu muito dinheiro da FTX. Inclusive, tem uma matéria que diz assim, o colapso da FTX afeta até mesmo Joe Biden, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Ah, por quê? Porque o Partido Democrata ele recebeu muito dinheiro da FTX. Muito dinheiro mesmo. Então, esses rolos que estavam acontecendo com relação à FTX, muito rolo envolvido, algum rolo não deu certo. Alguma, foi uma sardinhagem de alto nível, vamos chamar de alto nível, porque é a burrice de alto nível. Que o dinheiro derreteu e desapareceu. E a quebra da FTX é, gerou voltando à eleição dos Estados Unidos, inclusive, teve muito teve muito gasto, gasto recorde de doação política de bilionários. Eu sou rica! Eu sou rica! Inclusive o Partido Democrata. E vocês podem ver na tela o quanto eles receberam. Então foi uma doação muito grande. Uma doação forte da né, campanha por parte majoritariamente da FTX. A FTX doou muito. Inclusive está feita investigação quanto a isso. Aí me vem a Janete Ellen, lá da Europa, tem vídeo aqui sobre ela, inclusive, diz assim, colapso da FTX expõe fraqueza do mercado de criptomoeda de Janete Ellen. O efeito poderia ter sido pior se as criptos tivessem conectado ao sistema financeiro tradicional, falou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Ah, não o objetivo do, do governo, seja ele qual for, que está ativo nas criptomoedas, é taxar você. Eu não tenho dinheiro, inferno! Que tem dinheiro, sim, que eu sei que tem. Eu não tenho dinheiro. Eu tô falando pra você. Eu não tenho dinheiro, meu amor. Hum. Não é regular o mercado. Regular o mercado é é para taxar, não é, não é para nada. Porque uma regulação séria evitaria um problema desse tipo. Porque uma vez que uma empresa empresta dinheiro se mete em rolo, né, uma corretora começa a prestar dinheiro, já não é mais corretora, é banco. Então a atividade bancária, ela, ela devia ser regulada como atividade bancária, como os bancos são regulados, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, qualquer país. O banco sofre uma regulação muito forte para desempenhar essa atividade de emprestar dinheiro. E essa questão de emprestar dinheiro, doar dinheiro, etc., é feita por banco. Então, se ele não é um banco, se ele é uma corretora, não devia desempenhar essa atividade de prestar dinheiro. Mas deveria ser regulada. Mas o objetivo da regulação do governo, na verdade, é recolher imposto, não é regular a empresa em cima. Si, mas a crítica de Janet Yellen, porque ela sofreu uma invertida, né? Que eu vou deixar o, o link na descrição dessa invertida que ela sofreu aí o questão criptomoedas, eu não vou comentar, vou deixar você clicar na descrição para ver. E foi isso que aconteceu. Melhor, melhor. Vou fazer para você um short dessa invertida, melhor. Não vou deixar aqui na descrição não, vou fazer um short para vocês aí dessa invertida que ela levou com relação a criptomoedas. Então pessoal, o que levou a fazer esse FTX foi o rolo, os rolos que o CCO se meteu. Mas o que, que acontece? Houve um desespero das pessoas, um saque violento de de dinheiro. Saque violento, porque as pessoas ficaram com medo. Mas o que acontece? A, a falência da FTX não tem nada a ver com o que aconteceu com o caso da Luna Inclusive temos vídeo aqui no canal, eu vou deixar lá no, na tela final. E não tem nada a ver com o Bitcoin. Eles começaram a sacar Bitcoin desesperados, o Bitcoin caiu, derreteu. Mas isso foi um movimento de mercado devido ao temor das pessoas que não tem nada a ver com o FTX. O FTX faliu porque tá no rolo, só isso. Tanto que a Binance nem quis salvar ela, nem quis é, comprar, nem fazer nada a Binance provavelmente não quis, não quis entrar porque viu que a empresa estava no rolo. É isso. Tá sarjada veio louco, começou a, a vender. É isso. Mas não aconteceu nada. Nada de na empresa. Então, é isso aí, pessoal. Não tem nada demais. Bitcoin vai continuar lá, vai continuar existindo. Eu falo isso por acreditar que ele pode se perpetuar devido ao seu histórico, mas não tenho certeza, é óbvio mas até o momento tem sido o projeto mais resiliente que tem se mostrado é, é, mais favorável ao sucesso. Agora, se ele vai ser usado como uma moeda fiduciária um dia, isso aí já é mais complicado, devido à volatilidade dele, então moeda fiduciária não dá. E teria que ter um sistema de pagamento. Como não existe um sistema de pagamento ainda para você obter serviços ou coisas... Assim... Que, quem é sacola? Coisas. ficar tá complicado, ou mercadorias. E outra coisa, ela, ele pode funcionar como reserva de valor? Pode, mas ainda não se firmou nesse sentido. Pode ser usado sim, mas ainda não se fortaleceu nesse sentido, ainda há muito a, a até por, até por parte do investidor ainda, amadurecer muito a ser a se desenvolver nesse sentido, a se firmar. O que vai determinar isso é o mercado, se ela vai se perpetuar ou não. Mas até o momento, é o que tem acontecido. Novidades nós vamos aqui revelar, mas não é nenhuma recomendação de investimento contra o que eu vou falar agora. Mas você, se você quiser ter uma porção de Bitcoin, é melhor entrar com muito pouco, não entrar com muito. Fazer essa sardinhagem aí. Porque vamos supor que você fosse da corretora FTX e tivesse comprado Bitcoin. Não, nada a ver, irmão. Grande parte do seu patrimônio não pode estar em FTX não pode ter FTX, está na corretora. Tinha que ter uma parte do patrimônio só. 0, alguma coisa. Você não teria tantas perdas. Né? Não teria tanto, tantos prejuízos. Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. E a regulamentação, pelo jeito, até agora tem se mostrado que só, a, a, ideia só serve para pessoa física, a pessoa jurídica está correndo solta ainda é um mercado novo, se regular. Mas para concluir o vídeo, é isso que eu queria deixar para vocês. Desejo a todos um grande abraço e bons investimentos. Tá.